देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है जी हाँ उन्हीं की पहल पर भारतीय जनता पार्टी ने तीन तलाक बिल को आज राज्यसभा में भी पारित करवा दिया इससे पहले लोकसभा में यह बिल पारित हो चुका है कुल मिलाकर तीन तलाक के बाद अब मुस्लिम महिलाएं सिर्फ तलाक तलाक तलाक कहने से मुक्त नहीं हो सकती यानी तीन तलाक पूरी तरह से अवैध हो गया है सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस बिल की शुरुआत हुई थी तभी से मुस्लिम महिलाओं का बहुमत भी मोदी को मिला था और इस लोकसभा चुनाव में भी मोदी को मुस्लिम महिलाओं के वोट प्राप्त हुए कुल मिलाकर आज जब राज्यसभा ने भी इस बिल